hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं अगर आपने कोई फाइल बनाई है पाइथन में और उसको आप एक्सेस करना चाहते हैं ओपन की मदद से और केवल उसको रीड करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर होगा कैसे हम ये करेंगे आइए समझते हैं सबसे पहले पाइथन की आईडी ओपन कर लेते हैं तो यहां पर पाइथन की आईडी आ गई है इसको हम कर लेते हैं ओपन और यहां पर एक बनाएंगे हम फाइल ठीक है जो कि टेक्स्ट फाइल होगी कैसी फाइल होगी टेक्स्ट फाइल तो ये आ गए हैं हम और यहां पर कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं जैसे hello we are going to learn Python ठीक है तो ये मैंने टाइप किया और इसको हम सेव करेंगे as a text file as a text file कैसे सेव करेंगे यहां पे जाएंगे सेव पे क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी यहां पर आकर के इसको टेक्स्ट बना दीजिए एंटर किया यहां पर आर लिख करके और एज अ टेक्स्ट फाइल इसको सेव कर दिया हमने सेव कर दिया यहां पर आर डॉट डॉट टेक्स्ट आपको दिखाई भी दे रहा है हम इसको क्लोज कर देते हैं ये क्लोज कर दिया वापस से नई फाइल लेते हैं आर डॉट टेक्स्ट के नाम से है ये ठीक है अब यहां पर क्या करना है आपको सिंपली लिखना है एफ एफ मतलब फाइल और यहां पर ओपन करना है फाइल को ठीक है तो यहां पे फाइल को ओपन किया फाइल का क्या नाम है तो r.txt यही तो नाम है फाइल का यही तो नाम हमने दिया था ठीक है ये जो r डॉट txt है इसको आप डबल एडेड कॉमा या सिंगल एडेड कॉमा में लिखेंगे ठीक है इस तरीके से डबल एडेड कॉमा या सिंगल एडेड कॉमा में इसे लिख लीजिए और लिखने के बाद क्या करना है यहां पर चूंकि हम केवल इसको रीड करना चाहते हैं तो यहां पे दे दिया r ब्रैकेट को क्लोज किया ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे यहां पर हम डाटा नाम से बना लेते हैं या किसी भी एक नाम से अब ये डाटा ही नहीं हम अपना भी नाम ले सकते हैं ठीक है या फिर यहाँ पे वैल्यू के नाम से बना देता हूँ वैल्यू वैल्यू लिखा हमने वैल्यू लिखने के बाद इज इक्वल टू लगाया और इज इक्वल टू लगाने के बाद क्या करेंगे यहां पर दे देंगे हम f यानी फाइल डॉट रीड यानी कि फाइल को हम क्या करेंगे रीड करेंगे ठीक है ब्रैकेट ओपन करिए ब्रैकेट क्लोज कीजिए फंक्शन की बात हो रही है ये ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम यहां पर प्रिंट करवा देंगे तो ये प्रिंट लिखा हमने और वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे वैल्यू यहां पे वैल्यू भी तो लिया है तो बस वैल्यू को करवा देना है प्रिंट बाई यही नाम दे देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं ठीक है तो ये सेव कर लिया हमने और यहां पर इसको रन करवा लेते हैं जैसे ही रन करवाएंगे तो आप देखेंगे hello we are going to learn Python ये आपको दिखाई पड़ेगा यानी कि उस फाइल को आपने एक्सेस किया जो कि एक टेक्स्ट फाइल है तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी